Так живеш, собі живеш. she tied. вже 365 днів і завжди пам'ятатимемо трагедії Ірпіня та Бучі. Житомирська з перших днів війни Житомир підтримував Київ. Через місцеві шляхи провозили їжу. Після звільнення Києва активно приймаємо біженців, доправляємо допомогу на фронт. Одеса, ми найбільш саме найбільша область в Україні, до якої входить той самий е, Змійний острів. Дніпро прийняв найбільшу кількість біженців. Ми будемо надалі приймати та допомагати іншим. Харківська це місто героїв, це місто залізобетон, об який агресор обламав свої зуби. Чернігівська. Чернігів один із перших прийняв наступ 24 лютого з обох боків міста, одночасно з Росії та Білорусі. Не був окупований, але оточений без мостів через річку. Мужньо тримався та захищав столицю. Полтавська. Минулого року ми вперше відмінили Сорочинський ярмарок. Наймасштабніший ярмарок з підтримки та розвитку культурних надбань України. Та ми чекаємо на поновлення нашої роботи та гостей з усього світу після нашої перемоги. Запоріжка. Ми мужньо тримаємося перед загрозою ядерного вибуху. Луганська для нас це почалось далеко не рік тому, але ми завжди знали, що Луганська та Донецька області це Україна, частина Європи. війська, центр миру та спокою разом до перемоги. Крим це Україна. Ми чекаємо. Миколаївська. Гумор це теж зброя. Доброго вечора. Ми з України. Сумська. вигнали окупантів з Мскоробус, так вижили з усієї України. Слава Україні! Львівська. Львів за час Львів за час повномасштабної війни став одним із основних хабів до дверей та до Європи для українських переселенців. Ми прийняли і підприємців з усієї України. До нас свій бізнес перевезли тисячі активних та завзятих людей. Черкаська область це серце та душа України, яка за час повномасштабного вторгнення прийняла велику кількість українців. Вистоїть і Хмельницька область, як вистояла Кам'янець-Подільська фортеця. Волинська чекаємо на кордоні українців додому. готові дати відсіч. Івано-Франківська історична краса Галичини рятує світ. Закарпаття стало місцем прихистку багатьох біженців. Міць карпатський гір допоможе вистояти усій Україні. Чернівецька. Кожен з нас має пам'ятати ціну свободи. Тернопіль маємо підтримку бізнесу та волонтера Сергія Притули. Херсонська найперші зустрілися з ворогами та відчули їх ненавість. Найдовше потерпаємо від цієї війни, і найперші найдовше тримали опір окупації 10 місяців. Наша частина території ще під окупацією. Я хочу додому, де рідні і милі, де всі ми щасливі і бігали босі по теплій розі. Я хочу додому, і серце палає, вони забирають і ще це руйнують ніколи не.